He terminado, he terminado esos días la primera temporada de Aprendiendo Juntos y, y ya empecé, ya estoy en proceso de empezar la segunda y quisiera dejar aquí unos un cierre ahí de esa primera temporada y unos tips, ¿no? O sea, para entrenar la mirada. O sea, esa primera temporada básicamente fue entrenar la mirada, así, con relación a la luz, ¿no? Hablamos mucho de la luz. Entonces, é, me parece que essa é uma base que deveríamos desenvolver mais, não? Mas aí de se eu sei manejar minha câmera ou não. Assim. Então, quizás eu sei que foto automático, automático, mas não importa. Tenha consciência disso e pratique a mirada, assim. Então, queria deixar aí, eu acho que, uns tips, assim, né? para treinar a mirada, assim. Que pode ser meio clichê, mas pero bueno. Vale, lo primero es mirar la luz, ¿no? Siempre estar atento a la luz, así. En donde, en donde, en donde estés, ¿no? Aunque no esté con cámara, Entonces, mire la luz, el ambiente, mire cómo la luz cae sobre los objetos, cómo la luz cambia durante el día, mira cómo esa luz afecta el ambiente, mira cómo eso cambia las percepciones sensaciones, ¿no? Si es una persona, mira cómo la luz cae en esa persona, en donde esté, no importa. Tú estás conversando con ella, pero a, la vez tú puedes mirar cómo la luz incide en esa persona y contemplar eso, ¿no? Eso incluso te ayuda a, salir de, cualquier proceso de, juicio, ¿no? a <laughs> veces tú estás con la persona y estás juzgando, qué sé yo. Sale de las críticas, etc. Y pucha, practica la fotografía. Entonces mira cómo la luz incide en la persona, en los objetos. E essa prática é um hábito, genera um hábito. Então, quando tu vê com a câmera, tu já está atento a esses processos. Vale. Se tu também está encerrado a um aí, por quarentena, eh, como João, então tu casa é um grande é um gran ambiente para praticar. Assim. Então, mira las ventanas de su casa, cómo la luz entra en esas ventanas. Y, y experimenta hacer fotos ahí, así, ¿no? Haga fotos bajo una ventana, cambie de posición. Mira cómo, cómo son las coloraciones de la luz, así. Entonces, voy pasando las fotos que he hecho acá, porque yo empiezo a jugar con eso acá, ¿no? Y eso ayuda mucho a, a qué? Que es donde quiero llegar, es praticar a mirada nos ajuda a sair da mirada viciada, assim, vale? Então, a mirada viciada é nosso principal inimigo, assim. Então, por vezes, vamos a um ambiente e dizemos, ah, já conosco esse ambiente, não tenho o que se fotocar já, isso aqui é aburrido, quero outro lugar novo, assim. esse é o próprio processo que te leva sempre, não? Ou seja, a, a coisa é sempre estar com a mente desperta, assim, E estar com a mente e com a mirada sempre fresca, assim. mesmo que o ambiente seja ele mesmo de <laughs> sempre. Assim. Então, me, he dado esse reto aqui também, né? E vi coisas que não havia visto antes, assim. Juegos de luzes, caliente e fria. É, essa foto, por exemplo, na cozinha. Eu que essa ventana sempre ha estado aí. Então, comecei a mirar como a luz cambiava aí durante o dia, né? E aí coloquei um, um papel celofane, assim, verde. Olha, todas depois esse papel, olha, e, e já está, e já deu todo esse ambiente aí, isso então, mais que nada, é isso, ou seja, rugar, não rugar o ambiente que tu esteja e não cair na mirada viciada, assim. Porque se tu entra nessa concepção de que tu já sabes ¿eh? o que vai ver, já terminou. Aí a, a arte e a fotografia já perde sentido. Né? Então, Entrenar essa mirada, cultivar essa, essa mirada fresca é um desafio zaço, assim, é super difícil. Né? é, é um pouco aonde quis, quis eu querido ir com essa primeira temporada, né? Entrenar a mirada e sair da mirada viciada, assim. Vale. Então, esses dois tipos, assim, super sencillo. E, e vas a ver que jogar com isso já te vai dar outros tipos de imagens, assim, vale? E se e um terceiro tipo de bônus aí é se tu querer referências assim, eu sugiro assim como mire pinturas assim, vale? Busque pintores del barroco ou, ou outros pintores, mira arte assim, vale? Antes, antes incluso de mirar fotógrafos e fotografias assim. Então busque esses pintores porque eles estavam super treinados a mirar a luz assim, para pintar, não? Né? Entonces, mire cómo ellos usaban sus composiciones y su luz así. Y si te provoca, incluso pinte assim. ¿eh? Agarre pintura e pinte e veja como é para dar essas texturas. Isso também desarrolla uma super mirada assim. Vale? Então, é isso assim. Queria só, só dar esses, esses tips aí que a mim me servem, né? Entonces les comparto acá, ¿vale? A mí me sirve y les comparto a ustedes. Y dale, y vamos. Entonces, la segunda temporada ya viene, así que no te olvides suscribirte ahí. Y nos vemos en la próxima. Vale, hasta luego.